Hoy estamos eh, aquí en Madrid eh, con eh, Antonio. Antonio tiene 51 años. Hemos hecho un implante de prótesis peniana tres o cuatro meses atrás. No, recuerdo cuánto tiempo. seis meses. atrás. hoy Antonio está aquí por testimoniar la suya experiencia con el implante, la sensación que tiene ahora y cómo, cómo va a cambiar la su calidad de vida después de la intervención. Muy buenas, eh, pues mi, calidad de vida ahora mismo hoy en día es maravillosa debido a la intervención que me hicieron los doctores. Venía con un buen problema que problema grave que tenía y a día de hoy estoy encantado. Ha sido una recuperación maravillosa, eh, sin apenas dolor y, recomiendo esta, este tipo de operación a cualquier persona que tenga el mismo problema que tenía yo. Antes de la cirugía, ¿algún doctor eh, te ha dado eh, pastilla de tomar el Viagra? Eh, el Cialis eh, y estas pastillas trabajaban o, no? Eh, al principio sí y luego ya no. Al principio nunca he llegado a, la experiencia que tengo ahora mismo y en el sentido que yo me siento mucho más pleno. Con las pastillas era como mucho más liviano todo y ahora estoy mucho más satisfecho. ¿Y algún doctor te ha hablado de la prótesis o no? ¿Cómo tú eh, he, buscado la, prótesis? Pues investigando por internet y eh, viendo experiencias de los doctores y me por, por ustedes, por, por, todo lo que he leído en internet. Ah, por favor, ¿puede dar una indicación a un paciente que tiene la, tu edad, que tiene la, la misma enfermedad y no sabe que está esta solución? Pues yo les recomiendo al mil por mil que, que se haga la operación que yo me hice de prótesis, ya que si deja pasar mucho más tiempo no va a disfrutar de su experiencia sexual y, en un futuro puede ser peor hacerla más adelante que disfrutar ahora mismo, de su edad temprana. Dos preguntas, por final. ¿La sensación del pene es la misma de antes eh, o... Eh, ha, cambiado... La misma, la misma. ¿Tiene una erección fisiológica? Muy, interesante. A la prótesis. Okay. Se mira la prótesis. Se mira, se va, se... No se ve absolutamente nada, no se distingue que tengo prótesis ni nada. Bueno. ¿Tú estás satisfecho? Muy satisfecho. Bueno, ok. Muchas gracias Antonio, hasta luego. Eh, nosotros... Eh, vamos adelante haciendo, haciendo esto porque creemos muchísimo en esto por solucionar el problema de la disfunción eréctil, en particular en el joven que tiene una depresión de base con este problema. Muchas gracias. Gracias a usted.